ibindi imana yambwiye eh, harimo imana yambwiye ko eh, hari abantu bagiye kubona ubutabera imana yambwiye ngo musenge hagiye kubamo muri aya mezi ibintu bikomeye harimo eh, imana rero iti tegeka yuko tugomba gusenga mu kwezi kwa gatandatu ari nabwo ngo muzaba musenga afate umfata icyo kurya nimugoroba bitewe n'uko ubwawe wumva ushaka gusenga imana ah, ikindi nabonye nabonye habamo intambara gukubitwa intambara komiteri zaba iz'ibihugu birwana n'ibindi cyangwa iki harimo intambara zo gukubitwa amakimbirane icyo nakwita amakimbirane mu ngo amakimbirane mu nshuti ukaba umuntu wari inshuti ukabona araguhindutse aragukubise umugabo aragukubise umugore akubise umugabo kwangaza abana ibintu nk'ibyo ah, biteye isoni cyangwa se ubona bibabaje cyane twongeye kubasuhuza inshuti bene data bakunzi bacu inshuti zacu ziri kuri yero tivi imana ibaho umugisha ndabashuje mu izina rya yesu abatanzi nitwa twa pasitafani cyangwa se ni umukobwa epifani ayo niyo mazina yanjye ndi umubyeyi ushima imana yesu yagiriye neza imana ibaho umugisha ah, rero tugiye kuganira kuri mesaje imana yampaye kugira ngo nyitambutse ku nshuti za yero kugira ngo namwe muyimenye mumenye amakuru nk'uko eh, n'abandi bose bagenda babwumva ko urashobora kuba waba waracikanywe ariko nawe wabwakira reka kuko ijambo ry'imana rivuga ngo ubuhanuzi tubugerageje ibyanditswe byera mbanzisa ijambo ry'imana reka dusome muri ezekiyeli ibice cumi na bibiri murongo wa makumyabiri na gatandatu kugeza kuri makumyabiri n'umunani haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti mwana w'umuntu dore ab'inzu ya Isirayeli baravuga bati iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera kandi ahanura ibihe bikiri kure cyane nuko rero ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa ahubwo ijambo nzavuga rizasohora niko umwami uwiteka avuga ah, imana impa iri jambo yagira ngo wowe ubwawe wumva ubu butumwa ah, utatekereza ko ibyo imana ivuga biba bishyize kera cyangwa se bidasohora ahubwo imana ibivuga mbere y'uko biba kugira ngo wowe ubwawe ubimenye nibinasohora uzamenye ko byabayeho kuko ubaye ubimenye n'undi bitarigeze bibaho bivugwa n'ubundi byaba bigomba kuzakubaho ariko umenya amakuru mbere y'igihe umenya ko hari ikintu cyavuzwe kandi nyuma kigasohora ugahita uvuga uti koko imana yarabitubwiye niyo mpamvu rero usanga umuntu yicaye akavuga ngo imana yarambwiye ibi n'ibi igihe kimwe ajya akora ukabona birasohoye nuko imana iba yaravuganye nawe eh, ikaba yaramubwiye ibintu hari abantu imana ahereye amasezerano hari yahereye amasezerano ku musozi hari abahereye amasezerano mu mazi basenga ahantu imana itangira amasezerano ni henshi kandi hagiye hatandukanye bivuga rero ngo y’Imana imana iguhaye isezerano nta kabuza izarisohoza kuko imana iba inyuma y'ijambo yavuze izarisohoza ariko kugira ngo isezerano isore ni uko bwawe wirinda kandi ukaribagarira rero ntabwo isezerano ishobora guhura n'imana ivuganye nawe ngo wicare utegereze ko bizasohora oya ahubwo hari ibisabwa kugira ngo bisohore rero imana yambwiye ubuhanuzi bw'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani Eh, imbwira rero ko ubu buhanuzi bwose cyangwa se yantegeka kugira ngo abantu basenge aya masengesho areba isi yose kandi ubu ni ubuhanuzi bw'isi yose Imana ngo musenge hagiye kuba kubamo muri aya mezi ibintu bikomeye harimo n'impfu nyinshi ah, kumva amatangazo y'abantu bapfuye amatangazo yo kumva umuntu watekerezaga ukabona arabuze cyangwa se arapfuye ikirabirira cyangwa mbese gutaha kugiye gutandukanya ah, imana rero ititegeka yuko tugomba gusenga mu kwezi kwa gatandatu ari nabwo ngo muzaba musenga afate mfata icyo kurya nimugoroba bitewe n'uko ubwawe wumva ushaka gusenga imana ah, ikindi nabonye nabonye habamo intambara gukubitwa intambara komite z'ibihugu birwana n'ibindi cyangwa iki harimo intambara zo gukubitwa amakimbirane icyo nakwita amakimbirane mu ngo amakimbirane mu nshuti ukaba umunwara inshuti ukabona araguhindutse aragukubise umugabo aragukubise umugore akubise umugabo kwangaza abana ibintu nk'ibyo biteye isoni cyangwa se ubona bibabaje cyane ikindi ikindi imana yanyeretse yanyeretse harimo imana yanyerekaga yanyerekaga gusohorwa mu mazu kwabesha eh, kw'abantu batarishyura kwishyuzwa mu buryo bubabaje ah, guterezwa cyamunara kw'amazu kwishyurizwa amadeni ibintu ukabona bimwe biragenda bisohora ah, cyangwa se bisohoka ukabona hari ukuntu muri wowe umuntu mwari ariko waramuhaye n'ideni cyangwa yarakugurije ariko yaza kukwishyuza akakwishyuza nabi cyane ibyo byose rero ni ibintu imana yanyerekaga ah, bishobora kuba muri aya mezi ariko hamwe no gusenga imana ikabihindura mm, eh, hakabamo guterezwa cyamunara mu mazu mazu akomeye bitabashwa amagorofa amazu y'ubucuruzi ugasanga hari ukuntu habayeho guterezwa cyamunara ayo mazu imana rero irambwira ko abazasenga imana izarinda ibyabo kandi bibarindire mu buryo imana ishaka kuko ariyo ibishaka niyo mpamvu rero iyo usenze imana yigiza ikibi cyagombaga kugenda hirya yibivuga rero yabimbwiraga nuko byashobokaga ko ibyo mm, ibi byose nusenga bizakurwaho ah, ikindi hari abantu imana yanyeretse eh, ije kwibuka abantu bashatse imana bo muri ibyo bihugu ni ibihugu bitandatu imana yambwiraga ko hari abantu bashatse imana ku bwabo ku bw'ibyo bihugu bashaka imana batuye muri ibyo bihugu bashaka imana imana rero inyereka ari inyenyeri muri icyo gihugu ari itabaza muri icyo gihugu ari uburyo uh, bari muri icyo gihugu kandi babayeho mu buryo imana ishaka kugira ngo bamurikire iravuga abantu basenze iravuga abantu bahagaze bagashaka imana ntabwo ivuga abantu bari aho gusa ahubwo ivuga abantu wowe uzi ko ujya ufata igihe kinini ugasenga ukiyiriza ugafata igihe kinini cyane ukumva ukunze imana ukavuga imana ugaterana wowe witabaza ry'ibi bihugu. Icyo gihugu ni Ubutaliyani, Ubufaransa, Canada, Ububiligi, Finilande ndetse n'Ubuholandi. Abo ngabo ni bo Imana yanyeretse. Mm. Imana imbwira ko abantu bari mu Bwongereza bagomba gusenga, muri uko gusenga kwabo bizabafasha kugira ngo babashe guhagarika cyangwa se basengere habeho impinduka bwishyano cyangwa se ibintu bidasanzwe bishobora kuba muri icyo gihugu. kandi ariko imana aba ariyo waba uri umukozi w'imana imana yakujyanyeyo kugira ngo usenge uhasengere umenye ko ujye kuhasengera ariko ukomeye no kuhasengera hari ibintu imana izaba rero bibaye mudasenze hari ibintu bimwe bishobora kuhaba kandi bikaba byagira ingaruka mbi ku bantu bose ikindi imana yambwiye imana yambwiye ngo itanze agahenge eh, k'imikorere mu gihugu cyacu ubucuruzi eh, kubona utuzi hari uburyo umuntu azajya acuruza yungukirwe bitewe n'uko hari icyo imana yakoze kuri wa muntu kuko wasenze hari uburyo imana izakwaguramo kandi bizinesi ikagenda neza ibindi imana yambwiye eh, harimo imana yambwiye ko eh, hari abantu bagiye kubona ubutabera ije guha ubutabera eh, imana ihaye ubutabera abantu hari abantu imana iza guha ubutabera ubwo butabera rero uburyo bwo kurenganurwa, uburyo bwo kuburanirwa, ukaba utari ufite uko uburanira, ukaba udafite n'ubushobozi bwo kumwavoka, mbese ubutabera mu rugo, ubutabera mu miryango, ubutabera ahantu hagiye hatandukanye. Irindi yerekwa Imana yanyeretse, ni iyerekwa ku gihugu cy'u Burundi, irambwira ngo basenge ko hagiye kuba eh, ububyutse, isaba ko basenga cyane, ubwo bubyutse rero bwasaba gukora amasengesho, abakozi b'Imana imbwira ko ari ububyutse nk'ubwahahoze, ubwo bigeze kugira bibiri na cumi na kane kugeza bibiri na cumi na kabiri kubera ko hari uburyo uyu munsi byari bigoye cyangwa bakoreraga imana bameze nk'abantu bageretsweho urusyo ariko imana ije kubihindura ikindi imana yambwiye ni ku bakozi imana bari mu gihugu cya uganda imana yambwiye ko nabonye mbona umuntu aje nk'umukozi imana mugenzi wabo azana iki kimeze nk'ishyaka nk'umugambwe kugira ngo basinye binjiremo mbona abayo kutumvikana mbona abakozi imana bamwe baranze abapfushumba bamwe barabyanze habamo intambara zirawe rero imana irasaba kugira ngo basengere guhuza basengere akavuyo gashobora kuba mu byabo ikindi imana yambwiye yantumye aricyo cya nyuma yantumye ku bakozi b'imana abafite amakampani cyangwa se afite amasosiyete atuma ajyana abantu muri isirayeli ko ibyo yababwiye atari byo ubwo intama zibabura bakeneye guhindura imikorere bakongera bagasenga kubera ko hari ibyo bakora abatabyo imana yavuze atabyo yashatse akaba ari ukugenda ahubwo ari uburyo burimo kubwibone kandi intama zabasha akazi kababura rero imana imbwira ko ikeneye umutima ikeneye ko bita ku ntama ziriho zibashaka bakazibura murakoze ubwo ni bwo imana yampaye